mano, Sì, sì, veramente. Questo signore mi ha fatto venire la voglia di riprendere i pennelli in mano. Ha fatto un'altra cosa, mi ha regalato tre fogli, te lo ricordi? Dove poter fare dei bozzetti, quindi mi ha pure invogliato a riprendere a dipingere. E io uno di questi fogli, purtroppo gli altri due, <laughs> gli altri due li ho utilizzati. Uno te lo devo restituire un pochettino sporco, io spero che ti piaccia. Minchia, ma sei un bastardo. per me il bastardo è un complimento, questo meraviglioso. Ti piace? Ma fai girare con gol. Scusa, scusa, c'è la censura? Eh? No, non c'è la censura, Possiamo puoi dire quello che vuoi. C'hai eh. l'obbligo di vincere perché tu hai un talento. non sta con ormai eh. non sta proprio mai contagiato, perciò ormai non sta proprio... Ah, un talento connaturato. <laughs> Diceva, diceva il nostro collega superiore Pablo Picasso. Pablo, Pablo. Picasso. Pista. Il senso della vita è la ricerca del proprio dono, lo scopo della vita è di regalarlo agli altri non materialmente, ma anche l'immagine che tu riesci a realizzare, c'è un regalo che fai, che poi Pablo, il nostro collega, era un po' moderato, no? sì, sì. per fare uno scambio artistico, no. massimo. <laughs> No, no, non c'è. Aspetta, no, cioè, do un bacio con la lingua. Eh, no, sei... ma ti faccio <laughs> il suoso ragazzi l'avete visto? Sì, l'hanno visto, c'è il video ora su youtube guarda ho aperto il canale youtube Alla benedizione.